Bo día, os estamos na Casa da Pichona. Eh, esta casa encontrase ubicada no lugar de Castro, en Dombría, no camiño que vai eh, cara, no camiño de Santiago que vai cara a Muxía. eh, a casa, eh, que tipo de... cantas habitacións ten? Eh, ten seis habitacións, unha delas con adaptada para persoas con mobilidade reducida, eh, eh, con capacidade para 11 persoas. Ofrece só alojamento, alojamento de desayuno? no, alojamento aloxamento de desayuno, eh, cenas por... Bueno, sempre temos unha, algo por si a xente que ven quere cenar e non quere salir de aquí. Contas cun tamén vexo con unha terraza que, sí. que dá ao río, sí o río que pasa por aquí, un espazo precioso donde supoño que os peregrinos ou sí. os turistas se sentan aí a ver as estrelas porque aparte eh, este é un espazo casi libre de contaminación lumínica e unhas sí. noites estreladas ahora no verán impresionantes. Sí, sí, a verdade é que sí, gusta moito, sobre todo ao Mancer, eh, cando desayunan aí, les encanta ver o río, sempre me preguntan se si poden baixar a ver o río, incluso lle digo, sí, sí, incluso mollar os pés, posto que a auga é moi, uh -huh. moi sana, non, non trae contaminación de ningún tipo. E tes tamén un pequeno horto ecolóxico. Sí, Eh, dase tamén... Sí, esas... eh, algunhas veces acompáñanme a recoller as leitugas que, que, mm. que logo comen. Non só, máis ben o que tratamos é dar un servicio de proximidade, un kilómetro cero. Todo galego, a nosa cerveza, o noso, a nosa aguardente, o noso, as verduras, as nosas carnes, un produto de proximidade que se non hai, pois hai que ir máis lesos, pero sempre proximidade, tratamos de que sexa eh, kilómetro cero. ¿Dónde se pueden encontrar si quieren ir a los aquí? Eh, encontrar en Google, en, Booking, Buscando por Casa, Pichona. Buscando Casa Pichona, Podemos encontrar en Google, en Booking, en Expedia.